بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین باب علم میں خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں گے سمین مونگ پھلی سردیوں میں استعمال کیا جانے والا سب سے سستا اور پسندیدہ ڈرائی فروٹ ہے ہر عمر کے انسان مونگ پھلی پسند کرتے ہیں اور رغبت سے کھاتے ہیں سردیوں میں لحافوں میں بیٹھ کر مونگ پھلی سے لطف اندوز ہونے کا اپنا ہی چام ہے مونگ پھلی کو بہت سے حلووں اور مٹھائیوں میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ مونگ پھلی کا کا آئل بھی استعمال کیا جا سکتا ہے سامعین پینٹ مونگ پھلی ڈیرو ڈھیر طبی فائدوں سے مالا مال ہے اس سے پہلے میں مونگ پھلی کھانے کا طریقہ فائدے اور نقصانات سے آگاہ کروں آپ باب علم پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر لیں سامعین مونگ پھلی میں protein calcium vitamin E e، vitamin B one B six اور فاسفورس ہوتا ہے جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے مونگ پھلی دبلے اور کمزور افراد کے لیے بہت ہی مفید ہے شوگر کے مریضوں کے لیے بھی مونگ پھلی بہت فائدہ مند ہے مونگ پھلی کے استعمال سے انسولین کی سطح برقرار رہتی ہے مونگ پھلی میں موجود فولاد خون کے نئے خلیے بنانے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے مونگ پھلی کینسر جیسے موزی مرض سے بچاؤ میں تحفظ فراہم کرتی ہے باڈی بلڈرز مونگ پھلی کو بہت ہی ضروری اور اہم غذا سمجھتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے بال گر رہے ہیں تو مونگ پھلی کا مسلسل استعمال گرتے بال والوں کے مسائل سے چھٹکارا پانے میں اہم کردار ادا کرے گا سمن مونگ پھلی غریبوں کے بادام کے نام سے بھی مشہور ہے یعنی یہ خشک میوہ بادام اور اخروٹ کا نیم البدل ہے اگر آپ سردیوں میں بادام اور اخروٹ نہیں خرید سکتے تو مونگ پھلی تو ضرور خریدیے اور کھائیے مونگ پھلی کھانے والے افراد کی عمر لمبی ہوتی ہے مونگ پھلی کا استعمال چہرے کی رنگت کو صاف کرتا ہے نکھارتا ہے اور سرخوں سفید کر دیتا ہے لیکن ایک وقت میں صرف زیادہ سے زیادہ آدھا پاؤ مونگ پھلی کھائیں اس کا زیادہ استعمال اور مسلسل استعمال کولیسٹرول لیول کو بڑھا دیتا ہے اگر جسم میں خارش وغیرہ ہے تو اس صورت میں مونگ پھلی کا استعمال نہ کریں حاملہ خواتین مونگ پھلی کا زیادہ استعمال نہ کریں کھانسی کی صورت میں مونگ پھلی کا استعمال نہ کریں میدے اور یرکان کے مریض بھی مونگ پھلی استعمال نہ کریں مونگ پھلی گرم تاثیر کی حامل ہے اس کا زیادہ استعمال میدے کی تیزابیت کا باعث بنتا ہے سانس اور دمے کے امراض میں مبتلا افراد کے لیے بھی مونگ پھلی نقصان دہ ہے سامعین مجھے امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی بہت شکریہ سامعین میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کومنٹ کریں اور اگر آپ نے ابھی تک باب علم سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور ہمارے سبسکرائبر بن جائیں سامعین میری ویڈیوز اپنے تمام WhatsApp groups Facebook Twitter اور انسٹاگرام پر شیئر کریں بہت شکریہ کل تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ